І так, всім привіт! Сьогодні відео я вам розкажу і покажу, що робити, якщо у вас не вертається оця лапка кікстартера, не вертається. Ну, в мене не верталося, але я вже все зробив. І зараз вам покажу, як я то робив і що я робив. Так що підписуйтесь, ставте лайки, а ми погнали. І так, Беремо, щоб відкрутити. що я відкручую саму лапку. Взяв е, головку на 10. І зараз її буду відкручувати. Тепер нам треба тут відкрити. Я зараз відкручую цей цю якт. Ви я думаю. Кому це відкручу? Не Не Не ти Понимаю. Все, зняв. Тепер беремо на 8 і відкручуємо тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість цих болтів. Так. Де він відкрутив? Так. Ви ж запам'ятовуєте, де вони стояли, бо один є саме найбільший. Так що ж ліпше запам'ятайте. Бачите? Оцей великий, а ці вже далі йдуть маленькі. Так що треба запам'ятати. still doing up Cali. Gingerbread man can't catch me. Fixed up they really with I don't want just at me. I just want money that's calm. Teenage never worry about that. Протрямуем флешку. Все, зняв я кришку варіатора. Так, зняв я вже кришку, бачите. Ну Тут вся оцього замощена, оцей, бачите, механізм, що заводить. Він весь замощений. Треба це все зараз розібрати, помити. І тоді запам'ятати, як много стояло, і скласти все назад. Зараз вам буду це показувати. Треба буде бензина і пензик або щітка. Так, приступаємо. Зараз поймете. Так, відігнаю скутер чуть назад. Зараз будемо це все розібрати, розбирати. Зараз. Так. Беремо. І знімаємо першу цю коротше штуку. Беремо і стягуємо просто на це. Все зняли. Переберемо. Оцю знімаємо. Чуть-чуть. Треба закласти. Знімаємо, коротше. Все, тут уже може. Руками вже напевно. Ну, все зняли. Тепер тут є ще тут є ще шайба. Отака. Її теж треба покласти на бік, зараз її помию. І так. переберемо пензлик, беремо бензину, беремо і оцього все миємо. Бачите, тут порохів з масом і воно заїдає вас. Так як, ну ви поняли. Зараз беру бензину і це все ми. Порядку. Я таку щітку тут ну, починаю мити. Зараз ще візьму пензу. А, і ще оцю детальку теж мою. Пензик і тепер беремо, тут беремо, беремо і миємо. также чуть-чуть вымыл. Сейчас раз бензина наля... налито и вымоется нормально. все. Порышу весь тряпочку. потрібно. І це все повитираю. І дивіться, як новеньке. Вимив файно. І зараз будемо це все збирати. Далі беремо солідол і беремо і так. Сюди трохи даємо. І по цих зубках. Даємо по цих зубках. Так. Так, вже все поскручував. Передивимось результат. Після цієї всієї роботи. Щось повторюю. Ну і посохне потім буде важко повтирати, відмітки. Так. Все, включаємо дожигання. Я повертаюся, воно ну, ну, ну, до цього. Так що зробив отаке відео сьогодні коротке вийшло. Не коротке. Зробив. Ну, поставте лайк, хто дивився це відео до кінця. Чуть руки замастив, то нічого зараз помиє. Поставте лайк, підпишіться на мій україномовний канал. Буду вдячний за підписку. Давайте ще чуть-чуть. І вже буде 40 підписників. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Що, то нічого. Розумію. Давайте, до побачення.